Fala galera, aqui fala é a Julia vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui no Fortnite Conjunto com meu pai Oi e Estamos com meu irmão Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi E estamos com a Jujuba Nanica Tá, <laughs> ninguém entendeu nada, mas beleza pessoal, a gente vai jogar uma partida aqui de esquadrão não preencher. Galera, então já estamos aqui na partida. Então, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Agora bora, bora, bora. bora. beleza, beleza. Olha pra trás, tá? Pai, tem 100 pessoas. É, tá, tem 100, 100 tira 3. Pai, 100 tira 3. Tem 97 caras que vão pular. É, ali? Azul e rosa. Não. Ô pai, você sempre foi noob. Tá bom, agora eu vou ficar parada, é porque eu tenho que me mexer pra me ver se os caras estão vindo. É, fica parada em uma posição boa, não precisa mexer, mexendo o tempo todo. Tá. Meu, Daniel tá me dando lição de moral aqui. Isso, acabou de me dar lição de moral. Tô nem aí, vou pra Skya. Se eu achar mais medium... Se eu achar esse medium... Se eu achar esse Eu já tô indo na Sky, não sei vocês. Arco? Me dá o Glepper, Daniel, por favor. Não, não deixa tá eu me ligando coisa não. Já faz, vai, é só com mandou. Vai, vai ficar maluco. Ah, Daniel. Para! Ah, meu, Daniel é muito chato. Nunca mais dou nada pra ele. Não vou nem dar chundinho. Daqui a pouco me ligando. Tá pegaram comigo. Então então pegaram comigo. Ah, tá vendo? Bota o Atrás, pai, atrás, pai. Pai, me segura. Vini, de Não come. Aqui, Daniel, vem cá, vem cá. Daniel, pega o negócio na mão, ele te guia. Já tomei.

Mil anos depois. Vai você quer ir? Vai, vem comigo. Pai, tá né? sobe as escadas. Ele só chama aqui. Assim. Era só o da é, Vamos andando normal. Não! Usa o tubo, o tubo do lado do cofre. Vou sozinho então. Vai só chamar atenção. Depois que morre, vamos jogar. Belo dano. eu já tô aqui. Pode ir. então vai lá, vamos lá Eu usei o negócio do cofre pra não foi? que foi? Ah, meu, vocês são muito chato. Cala a boca, vocês dois. deu grepper, você não me deu nada, Daniel. O problema é meu, eu peguei. Não é tiro. quatro dias e novamente essa foto. Joga o shieldinho que eu levo. Hã? Lá, joga o shieldinho fora que eu levo. Vocês vão usar o kit. Vocês vão usar o pad ou não? Ah, vai embora sozinho, né? Você quer? Vai. Pera, Júlio. Cadê você? embora aí. Já tem onde ir, vá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos pra onde? Vai cá. Cadê a Julinha? Ô Julinha, vem Julinha. Ela foi embora, ela tá lá atrás, na frente já. Vem. Vocês demoram muito. Galera, eu gosto de sozinha. Né? Pai, você acredita mais no Daniel do que de mim, meu. Só porque o Daniel joga mais tempo do que eu. Que injustiça. Pelo menos eu tenho noção de jogo, né? Falando que chama atenção ele corre, mas é até... É só pegar helicóptero e depois. É, nem dá pra saber que eles estão ali não. Eles vão descer, ó. Olha lá. Isso, isso, atira, isso. É bela posição. Vai, vai. Né, tem Tem 23 e 1. Aí, matamos todo mundo. Matou muito. Matei dois. Tem bala de bazuca? Mas, mas, só falta um. Dani, tem bala de bazuca e sniper? Tem. Usa ali o baiacu. Tem nenhum cara mais? Usa o baiacu, Daniel. Calma, tô com pressa. Tem alguma coisa que eu levo, eu né? levo. Dropa aí, Dani, as balas. Bala, bala do que, Sniper e bazuca. Sniper. Dropa de quê? Você dropou de M4. Tem 22, eu dropei pra ela um pouco. Toma aqui, pai, um pouquinho. O Daniel me dropou muito. Então aqui, eu é passo que consigo dar é 12. A gente vai ganhar o show. Ele tem um cara lá na frente lá. Não, atacar com esses caras. Ou se der fugir. Eu tá. aceito fugir. Eu aceito fugir, você. Matei. Tô indo. Valeu, vai, vai, Matei. Matei um. Daniel! Tem te médico aqui embaixo. cara naquela casa ali. Vou salvar meu pai. É, eu tô morrendo. Ai, por favor, só mais um não, pouquinho. Não precisa morrer agora, pai. Só se liga que tava na verdade, tá saindo. É, tá limpar. Achei. Ai, tá indo, tá indo. Vai, galera. Nossa. Três, quatro, cinco. Tem cinco pessoas. Tá bem-vindo ao mundo, pai. É, bem-vindo, né? mas cadê o... Cadê minhas armas? Eu tinha mais um cara. Cadê? Como se... Olha o cara aí, ó. Comigo, comigo. Olha meu pai, Daniel, quer a 12 dele. 12 pesada? Sua mira tem mais precisão. a Sua sniper tem mais precisão. Estão tudo naquele carro. É. Fazer um, tô fazendo uma coisa. Tem cura? Aê, Mar. E pessoal, nós ganhamos essa partida com a vitória royale. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Fui!